aja nganti sembrono ing luar negeri kudu sing ati Anak ati anak bojone Kan nunggu nganti ngebalimu tak rewangi buron nitik watu kowe mole malah nglarani nampo rakelingan janji musa mono oma kedek iki wis arep rubu piye aku ranatas ke Allah moyo gedhi ira Matur suwun Mbak Yun. Nggih, kula kala wau radi kesupen kagem para lenggah para tamu ingkang beto HP.